Yo, Wakanda family. Sasa eh, last time tuliaja mambo integration eh, kama tubile liko na wabia. wase, unajua unajua eh, once umetoka home umekuja eh, eh, as in, in a different country for example, ukitoka hapo ukienda Russia lazima utaongea Kirussia kama vipi. Mimi saizi ni, ni hapa hivi nikienda kama China Mandarin ama Japan tongia kijap unajua so hivyo ndo vile hizo ndo sheria za the world vile ziko so lakini kuna kitu inaitwa integration in between hapo hivi sasa tuseme kama mimi mimi ni Mkenya mimi Mwafrika nimetoka Afrika na sijailani Russia ama Mandarin ama sijailani Dutch ama Kifrench so inamaanisha nikitoka ile country nimetoka nikija kurelocate kwa country yenye naishi saizi nitaongea lugha wanaongea, of which sasa hiyo lugha kama ni German ni difficult Wewe kwanza tu kuongea German out of nowhere. So the thing after we ni kuintegrate, of which hii integration hizi as in, kuna so many bureaus around na kuna pia kuna Stadt as in gava kama city council sasa hawa ndio wasio wanatekea mambo ya culture na mambo ya integration especially kuma uslenda kama sisi. So ukifikaga majuu ya place kama hii yenye niko, the first thing kwanza kwenda ku, ku register na hiyo na na city council, ukisha register nao sehemu eh, wako na ofisi zao za culture zinaongea juu ya wasi different people, different communities, history part of history for example uh, kama niko Swiss saizi of which Swiss kuna kama Albania, Kosovo, kuna Watamil, Sri Lankans, kuna Africans, Arab. So it's a mixed thing apart from the indigenous. So unapata sisi ma, foreigners ama Auslanders tukisettle hapa inakuwa ni difficult communicate na wasi Ofisha ndio hapa hivi ndio ndio. so sio unapata pia kuna eh, in another perspective watakuwa na kucheki nayo, unaona eh, mzee hii ile tisha ile tisha lakini sasa the most <clears throat> za kupengezea kama hizi mabiro zimekuwa cash bureau mm, uh, ama ama what do you call like social kitu yenye ina ina concept yake iko close na na concept yako na inaweza kusaidia pia wewe to make step to another level. So for example, kama hizo ma, ma, ma two bureau na ma social thing zi, zina zina offer kama program ya shule integration. Like kama kuna moja naijua iko iko lima tunajitaga like an organization na hiyo organization wametengeza hii uh, like a group wanasaidia Auslander mostly watu wenye wame kutoka kanti zao wamekuja kukaa Swiss na hawana do ama hawajui which way ama the next step. So hii ndogo inasaidia wasee Mauslanda mostly napata najaribu kuonesha oe 1 2 3 okay all in all tunaongea juu ya integration so unapata hizo ndio chances zenye sisi wa Afrika ama sisi Waislamu waga tuko nazo, lakini mostly sasa si waga taki kutumia hizo chances, sababu umefika hivi kama tu vile niliongea kwa ile previous uh, clip yangu tumefika hivi na tumekuwa mraa ni aje, lazima upige job, lazima upige job. So ukipiga job kama 2 3 years, hiyo do maze ni poa sana, unajua. Alafu mtu akwambia tu nenda uka integrate, nenda ukasome vowels kama si ABC, mzee unapata eh, hii mzee yenda enda haiendani. So unapata tunaenda tunaangalia <clears throat> here but not there, but we don't look for the future of which the future ndio integration you have to go to school. Unaona, ukishaenda shule at least yani mali penye unaweza fika pia ukabonga na mdhi ama mchizi, unajua yani ukafika kwa biro ama kwa ofisi pia ukaji explain, unaelewa? Ose wale mko huko it's not too late na haijalishi chochote mazo. Tukitaka tukonke, tukitaka yani tukue tukue tupoa tu pia sisi, lazima mazetu tufanyie integration sababu hiyo integration itakusaidia sinaona wewe ukiwa integrate itakusaidia ita wewe umpushli kutoka kwa ile level yenye yuko kwenda level nyingine. Sababu Lee akikuja kwako ana shida, pengine anataka apply pass na hajui procedure. Sababu hajui procedure ni nini? Ni law tu hizi vitu na ziko open kila mahali, so hujui kusoma kilugha, sio ati hujui kusoma, hujui kusoma, kusoma lugha of which. Sasa kama ningekuwa najua, nilienda hiyo integration nikaipiga naweza soma na nikaitranslate na nikajua okay hapa ni hivi na hivi na hivi hivi ndo vile kunaendaga sasa sina nikishaje hivi ndo vile kunaendaga itakuwa ni easy pia mimi want to unajua nikisikia mambo yangu na nikisema yeah things nataka zikaa hivi unajua lakini kama sijui buda ni ngori sababu ule mudhi, unajua ah, inategemea mudhi gani uko naye unajua maybe anataka kuhelp maybe anaona tu ni kama tu wale ma wasio wa kawaida, sababu unajua kuna reputation nyingine hapa hivi yeah, once you go black you never go back.